ለሰርግ ፕሮግራም አንድ ዘፋኝ ፈልገን ነበረ። እዚህ አካባቢ ከሆንክ የምታውቅ ከሆነ እንድትረዳ ነው። ሙሉ ቀን የሚሸፍንልን አንድ ዘፋኝ ፈልግ ነበር፣ እንደው የሚያደምቅልን ከጧት እስከ ማታ እንደዚህ አቧራው ጨሰ ምናምን እያለ እንትን የሚያደርግልን የሚያጅብልን አይነት ነገር ነው። እናንተ የፈለጋ አሙቁልኝ ነው የፈለጋችሁት እንዴ? አሙቁልኝ ነው ነው የሚባለው? ያው እኮ አሙቁልኝ ከባንድ እስከ አሙቁልኝ ድረሳሉ። እንደዚህ እንትን እየተሰበ አለ ለማጀብ በቃ እዛው ከሙሽሮች ጋር ሆነው አሙቁልኝ ምናምን አሉ እና ነው የፈለጋችሁት ግድ የለም፣ ምንም ችግር የለም፣ ይገኛል። አለ አለ። አሁን አሁን በቅርብ ማግኘት እንችላለን። እኔ ምን እሰራለሁ እኔ ራሴ እዚህ ቆሜ የምጠብቀው እሱን አይደለ እንዴ? አንተ እንደዚህ ነው እንደ የምትሰራው እንዴ? በደንብ ይሄ ነው እኮ ስራችን። በቃ እዚህ አዎ፣ በደንብ አዎ፣ በቃ ምንም ችግር የለም፣ ምንም ችግር የለም። እናንተ በቃ በፈለጋችሁት መንገድ መሰራት ይቻላል። ልምዱ አለህ በደንብ እንደው ተሞክሮ ምን አዋራው አዎ፣ <laughs> አዋራው እንዴ? አንተን ትቀልዳላችሁ። እንደውም አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል እንደዚሁ አዋራጭስ ምናምን ስንሰራ በቃ ተጀመረ። ያው ሰርጉ ላይ ያዎ ያዎ ጨሳ አዋራው ጨስ ጨሳ አዋራው ጨስ ጨሳ አዋራው ጨስ ጨሳ አዋራው ጨስ ጨሳ አዋራው ጨስ ጨሳ አዋራው ጨስ ጨሳ አዋራው ጨስ የተባለ አዋራው ጨሶ ሰማይ ነካ በቃ እና ሚዜዎች ወደዚህ ሙሽራዎች ተለያዩ። በቃ ጨሶ አዋራውና እዚህ ድረስማ እንዲሆን አይደለም እንዲህማ እንዲሆን አያስፈልግም። ግድ የለም no problem ምንም ችግር የለም ይሄ ይቀነሳል እና እንድንስማማ እንጂ ዋጋ ይቀነሳል። ይሄ ምንም ችግር የለም። ብቻ መጀመሪያ በዋጋው መስማማት ነው እንጂ መቀነስ ይቻላል። እንደፈለጋችሁት ይተሳለ። ዋጋ ስንት ነው? ስንት ነው የምትለው ዋጋ? ቆይ መቼ ነው ቀኑ? ቀኑ በ17 ነው እሁድ። እሁድ 17 ምንም ችግር የለም። ፍሪ ነኝ ፍሪ ነኝ። በቃ ምንም ስራ የለህ ብዬ ዛን ቀን አልተያዝኩም። እና ታዲያ ዋጋው ዋጋ እንግዲህ ቆይ መጀመሪያ ተዋጋው በፊት አዋራው ተኔ ነው እናንተ ምን የምን አቧራ እንዴ? የዛን ቀን ዝናብ ዘንቦ አዋራው ባይጨስና አልጨሰም ብላችሁ አንተ ከለኛ ነው ባክ የማን ነው ፌዝ? ቆየው ይኸውላችሁ፣ ግድ የለም ኑ እንስማማለን። አዋራው ይገኛል፣ አዋራው ምንም ችግር የለም ተኔ Thank you.